جيت أنت موهوبة جدا استهدفي العنق هدف سهل المدفع قتيل آخر قلب البصر إيه. شكرا عدد من الأعداء في آخر لاعب باق أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب رينا ألا زلت جائعة؟ أنا واثقة أن حيواناتي سوف فقدوا بعض الخرائط لم ثبت المدفع حان وقت ايه ايه ايه Fully, fully. In flank. Sorry, Atlas spy. Behind you as soon as you go in. Wait for the other guy to come. Reina, come. إن وافقتم حقا ينجح لنحقق الفوز. لا يوجد خيار آخر. هيا بنا. الأقل أبقوا الأمر مثيرا الحارس تقام ايه؟ احذروا ايه؟ هناك بقول ايه؟ اطلقت سرعة سبايك الرؤية تمكنت من العدو Careful, there might be someone there. Raise. Nade, nade, grenade, grenade. Both long, both long. No peek, don't peek, we won already. Don't peek, don't peek. سأنال من شبحهم المخيف أضع الحارس سبايك في الوسط تبقى عدو واحد أين؟ رصدت ال spike في الوسط ابحث عنه أيوة، وجدت واحدا سبون اي كي من معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ آخر لاعب باق Don't worry. زرعت قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ أحتاج إمدادا ثبت المدفع شكرا معهم سلام هرب مني ايه ايه Ei, واحد زرعت السبايك جاري حسب رؤية آخر لاعب باق كفى إلى الجحيم حان وقت الصيد انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة حان وقت التفجير عدو في A لقد قتلته هل بالبصر ثبوت الإنذار آخر لاعب باق زرعت خذ ثبت المدفع لدي روبوتي أجهزت على العدو يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتاد Sakatatis 5 VA. ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ مرتبطا بالرأس حجب الرؤية أعيد التخطيط سقطت السبايك في ايه أشعر بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون فقط لسبايك في سي حجب الرؤية تبقى عدو واحد أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب أزرعت السبايك رصدت جولة في الشوط استخدموا كل ما تملكون سنختر المال على أي حال حاول مجاراتي مهرب مني سقطت السبايك في ايه تبديل الجبهات ثم نهجم أتفهمون؟ احذروا هنا احذروا هنا احذروا هنا ال spike هنا ال spike هنا الرؤية أعيد طيب التلقين رؤية سبايك أعيد طيب التلقين احذروا هنا احذروا هنا خرجت روبوت المتفجر سقطت المعالجة تبقى عدو واحد أمي أمي أمي ميد ويندو play for time, play for time. إن لم تر مذبحة من قبل فهذا هو ما تبدو عليه استشاري حجب الرؤية حجب الرؤية حسنا أه، لنسترح إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها هنا حجب الرؤية أعيد التلقيم سلب البصر الضامن المعادي أعيد التلقين جار حشب الرؤية جار حجب الرؤية تبقى عدو واحد فقدت الشحنات سأحمي ظهوركم ولكن هنا. كما تعلمون من الأمان هنا. أحتاج إمدادا شكرا Go B from window. Reyna, come. I'll go down, you guys go up. حجب الرؤية سقطت السبايك في الوسط أعيد التلقيم ويندو ويندو واحد ويندو ويندو رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه السبايك هنا هنا سلاح هنا حجب الرؤية تفلت المدفع أعيد التلقيم أضع قنبلة ستبدأ المطاردة قلب البصر حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق uh, Reina, can you buy me? Reina, can you buy me? Thank you. I'm gonna pick C. Operator, you know. Come C, come C. No! Don't go C, go A or something. Just peek with my oh, operator. Okay. al bulbo لون تبقى عدو واحد اون مي لون هناك هناك الفوز بعد فوزنا ألقوا بأجهزتكم في مختبري فحسب وأنا سأتولى إصلاحها المحلق حجب الرؤية حجب الرؤية جار حجب الرؤية سيخاف لا مهرب مني أشاهد هذا رصد عدو في آخر لاعب باق أضع روبوت الإنذار أضع الحارس Hey, what are you doing, shorty master? Where are you from? استعدوا واحترسوا I'm from outer وسنعود space. للقتال. Greece? What? How did you know that? Yes. Yes. I can tell. You can. Μιλάς ελληνικά? Αφού σου μίλησα πριν, δεν το κατάλαβες. Όχι, δεν το Εγώ. άκουσα. Ούτε εγώ. Καλώς το Λουκά. ثبت المدفع سقطت السبايك في منطقة المهاجمين احذروا انطلق روبوت الإنذار أضع قنبلة سرب Race taking spike. آخر لاعب باق توزع مفهوم؟ يوما ما ستكتشفون فائدتها فقده البصر جاري حق الرؤية عليك بهم إليكم الهرب حتى عنهم بدأ العد ودرعا أعيد التلقين وجدتهم أطلقت قنبلة تبقى عدو واحد نلت منهم جميعا Go, go, go, go, go. Shoot him. Go. Defusing. أطلقت قنبلة فاز المهاجمون حسنا